Oh my promitro promitro kanggus aneh swarga kang memuji lan suka reno wis lan sedih ing donya promitro ing swarga aku kangen bremi Gustiku kang ana ing swarga kanebus aku srana rahi den kawisi omah